近づいてきたね来たね名前なんだっけワットカオシーちゃんだったっけそうワットカオシーちゃんですね発音それで合ってるか <laughs> いやとりあえず格好つけてみよう <laughs> わあ見えた見えた見えたよどれ見えないあまりよそ見したら危ないんだけどおおすっげえ でかいねでけえなんだこれ山が削られてるぞ削った山に大仏が見える YouTube をご覧の皆さんいつもご視聴ありがとうございます父と息子の2人旅今回はパタヤビーチの南へ約2 0キロワットカオシーちゃんです もともとはベトナム戦争時代に米軍が採掘を行っていた場所なんですがそこをもとに1996年に彫刻が開始され今ではフォトジェニックな場所として有名になっていますブチでかいですこの彫刻横幅は70メートル高さは109メートルです 崖に掘られたものとして世界最大級のサイズです近くで見ても遠くから見てもこの巨大なサイズに圧倒されますこれ石が金色に光ってるけど何が貼ってあるんだろうレーザーを当てて 職人が宙吊りになって岩に彫刻していったそうですいや実物は岩に描いたというよりは山に描いたという方がふさわしいでしょうねここには辺りにガイドがいるわけでもなくパンフレットとかもありません夕暮れ間際にやってきて静かな中に見えるこの光景心に残る思い出となりましたワットカオシーちゃんに 興味がある人の参考になれば嬉しく思いますご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうよろしければぜひ高評価そしてチャンネル登録ください Please subscribe to our channel and if you like it please please thumbs up